Sziasztok! Ebben a videóban egy Reston szerkezetet fogok mutatni. Egyébként egy régi befejezetlen pályámon vagyunk, gondoltam felhasználom. Mi a halál? Ez meg mi? Na jó, szóval, amit látjátok kell hozzá egy órajel, hát a szokásos filkokot építettem meg. He? oh, mit akarsz tőlem? Na jó, menjünk egy kicsit arrébb. oh, Oké, okay, elbújok egy időre, aztán ha megunja a keresgélést, akkor bemutatom a szerkezetet. Uh, Ah! Oké, okay, másik búvóhely, másik búvóhely. Uh, még tovább. Oké. Okay. Ah! Ez nem hiszem el. Ez, ez mi halál? Egy, egy malac üldöz. Uh, Oké. Okay. Azt hiszem leráztam. Nem látom. Ah, ah, fú, ah, ez undorító. Ah.